Hmm, ate batya kakati ekibi ekiriwo nti kasitoba n'abantu bo hmm. mukulembeza wonyo okutegeera nti abantu bewaabwe babi oba abantu be babi mukulu wange egyo yanyumiza nanga nti egyogamba siyasa bazanyeko pulezidenti omuzannyo gw'abantu bange ti omusajja kampuni yamugwako lwabantu bange hmm. kakati pulezidenti abadde atulaga kalenda nti okuva lwe twagenda emyaiso esatu egiise jamwali mukibuga tetwali musanzeemu that would give yinu le chance mm. okukola amakubo gonna agaconnectinga kampala mm. kampala mm. tetuliimu ate chance oligijjawa bakozeko sawa ya queen ebyo babbi kati wanobagiyita nti bakozekuga nti amakubo tetwali badde najjaamu kati mm. nosokola balaga nti president aga nti two weeks 14 days abataxi bakomawo what preparations do you see in kampala kavuyo bakaliremu babe mm. kubanga abana abasajja bezembatunuulidde pulezidenti kyayogera kyebabbiramu ate bali bantu be kati ekiro bebase saawa munaana hey. omanyi ne pologulamu luli bagiwulira hey. ba, naliko ngaajogeranga kwebali ne bagaa nti atandikidde kuffe <laughs> sente tetukyazimuwadde mulekeyo mulekeyo sente tetujazimuwaliwoolinazobanja eh, waliwo eh, eh, yabatera mu biliyoni satu hmm. ekisoboka nkomubavumaimasikamudawun n'abasindika nti bawulire purogulamu y'olwaleero lastwiki eh. nabakuba okubogoloza kuba nze mbambawuli <laughs> kati ekiro eh. waliwo abasuzeyo abatazzeka mm. abali bali ku zuumu bwe bati waliwo ali mu kayumba kalinga kankoko eh. naye bavudde ku ssaawa kumi nabbiri ne batuusa esaa mukaaga ekitundu mm. bateesa ku museveni byeyayogedde nedda mm. obubbi bwonna bwabwe timukitongole kunabagambye ejo nembagerera akagero nembaga nti waliwo omusajja atandika essomero lye nga lya private atigomulimu gwabwe gwabangakwa okufunyisa bawala mbuto hmm. kati yenga omusajja agamba headmaster nti geyafuna olubuto agende hmm. irrespective of who tatekinga responsibility abaana be tebatekinga responsibility kati three things happened one nti abawala bebabali tebanasobezebwako badduka nibagenda mumasomero amalala esomero nerikendeera t abawala abasigalamu bayigatayikondo batandika okuba batabani bewabi bakuba amanyo bakuba amaaso gajjamu hmm. egunde ekyokusatu abazadde abaali balabye abaana baabwe hmm. nga babafunyisiza embuto babatidde okusoma kwabwe bayokya essomero hmm. this is likely to happen in this country mbabuulira okujjako ngaababbi bano batuddewaanesibalabamukuwummula nti balinamu limoosi era nakatabo kagembandiise nti confessions of a mafia ganga when i hear what they are saying sibalabamu baleeta zooming oba ku sente mmeka buli omu aliwuwe zooming buli omu aliwuwe bwebagireeta ne basekerera ya pulezidenti nti eyina gundi kasaketi katono naye eyaabwe erina 34 abantu asatumu bana nga bali scattered outside bonna ebagira basekererya pulezidenti hmm. baleese obuuma obuuma obumanyi babujja ecyina bukwogeza nga omusajja hmm. bumwogeza nga omukazi hmm. n'omukazi ne bumwogeza nga omusajja eh. bulega eddoboozi bulikendeeza babulezaabonoga nti bagenda kulekayo okubba ne bwanayogera kyogamba balina okwekwekako bali ensalo neggalo ne wajjawo abakambwe emitwe nammanvu abasigaddewone kabusenga abasajja bagende abakiga bampereza mumesaje kabusenga siweewaabwe kabusenga muntu weebugisu ne maama wamanyiddwa ne kita wamanyiddwa <laughs> bagaireko lekafe abakiga tuteeka mumwana nekulibaziza okulubena abasajja bano kabusenga obulimu gwekubadde kwonoona bantu bwebagala okubba kabusenga yakubawo aresti byandala eh, eh, editorio kabusenga oligirira mukatogo nze ndaba kabusenga yalidduse nekurubi balidduse nebalage south africa ngekintu tekinayabi bakubye abantu bamala wano nga kabusenga yabakuba hmm. bano ababbi bagendatugenda kuba kitongole ki nti waliwo 10 million dollars nasali zalina mugondo mugivisa service commission kabusinga nakubalinasolikoa muli agonja naye ayina kutema muli agonja hmm. naye je kudduka ate lwaki anti yego babadde bakozesa nakukwata nakutwala nakusiba bana bagala omuli agonja naye ayina okuteekako mbabuulira kubanga kakati the issue is there are three issues how the president can solve this mm. one kubayita n'abapurivairingo babaleke okubba mm. naye the wise series people tebagenda kulekayo oba bongera kukolaki nga mupresi ntyaddemukaawekusaawa nemuwoteri abamu basuzeemu nibamba abo bebanatera okubba bebanatera okuwona eddalo abaleeta obuuma obubaweanaye obuuma ngaekigendererwa kyabwe ki amaloboozi gabule miso ereme gafuna bulungi eh. <laughs> era bateka nomaloba ga nti nze ndi wa miso eh. Eh, bakuwa sente kuba bagamba nti ekitukoze obubi hmm. mirundi ayogera ne pulezidenti naye twalemu okufuna communication yabwe ani gwakolagana naye tomugule kakati enaku ezo omukyala yajja wamaanyi mbu hmm. nkwetaaga embuya nemugamba ndi boyfriend wo <laughs> ah, bamutuma mm. amanyi nena kalema yakubiddwamu mm. abantu bano bonna bemulaba ab'ebitongole si babi mm. bano sente bebazitwala batudde mu meeting ne baseka nebagamba nti ono omukazi ow'ebitambuliiso nabadde akubendanga muntu nti ne bwomufuuza talina n'ekikumi fe tubadde tuzijjayo bewanye ne bagamba ne mumagye tuzisomolayo tewali we tutabba <laughs> naye nga bo si be babbi ate abo bakombeya beres abekwese ah, bali mu state house awo abamaanyi tenkupuuli hmm. people who are doing who are sending these fellows benakugambye the president atunulire nnyo analogy eyo ey'omukulu w'essomero alina abaana abalalo abafunyisa abawala embuto hmm. yes bano bano abali mu bitongole nasesenseko mm-hmm. ono ono gonde kati esomba sigo bakagoba mu revenue hmm. ntuyapusi yaze ne fairo bweziti hmm. hmm. nabaga look here this man wants us to help him because he was on the conveyor belt he is about to vomit mm -hmm. uh, fairo azirese oyo katushe oyo naye fairo zaziretedde bano si nze mubbi mwe mwantuma kati omusajja anjabya bano abaleeya aba bangambye gulo mbona omukazi yabakutte bazanya games omukazi oyo oyo aklo aklo nabo yomu ne nakalema beba mu tiimu yemu bazanya ono bazanya muzeeyi walabyeko nga nakalema yagenze nakalema n'akajanja ke akwata banyampi naye walabyeko bano abanyampi abamaanyi nga abakutte nakalema yakutte abaleya nakalema yakutte ono omukyala okumugobawo nakalema yeyagendako mu revenue authority wamulabayo mm. bano kampuni babe mm -hmm. bawagirwa banene bwe bati bawagirwa bagambye mbu umeme kyetugikola eh. bagambu eh, umeme ekibi kyayo eh. agimirikinga ali omu ate tagaba njawulo naba ku njawulo bakaababaga ah, tebabawa gwetwala mm. ekyombamanyimu mm. bayina obujozi mu mutwe nebwetwala njawulo kati mulowooza nti ono mukazi ono ali muheresi nga bamukubya embiga ayina sente akyanja alina sente nga yona agula ebizimbi ate diana toyinza gatta tumwebaze nga mulamu wa diana nogaa nti ono asigaza ekintu mu gavumenti oyo omwana omuzibu baluganda mulamu we yakuba lukwago nebamukuba ne bamugjawo era nebateekawo yo nebakuba nebawanakyogo nebamugjayo babala naye ebikolimo bye balina nze kyembatiirako nti obusungu ensi bwebunaku kabuse nga abadde akuba amawulire bwatadduka nga kyabise nti abantu abo tubadde tukuba bakulu kabuse nga alina okudduka kabuse nga alina okudduka ekikulu abaana beyabakoweka naye kkulubya tugenda mukubira wano ngeekikeriramubagamba <laughs> eh. nti puresidenti okujjako ngaatudde nabo obutuuzi kuba nabo balina nyukirya bombaga nti katwogere naffe abatutuma hmm. eh, katwogere abatutuma hmm. e, kyobola nakalema tasobola kubakwata hmm. ah, ah. kati onayo kati simbo naye yali sefayiro zaga nti banange nange mumbadde muntuma gundi gundi oyo omukazi azanya oyo gundi naba lwaki pulezidenti amugjawo aliwa oyo wasaidi ate ate gavumenti eddaka ejjakule gavumenti era alina jjera eyo akoze bulungi emirimu gyetagikoze bubi kale sebo adi hmm. mwe temumanyi kakati balina enkola eriwo nti bajja ku lediyo nebagiwamba nebagiteeka mu sente nze tebanzijaawo mm. naye nebateekamu omulala nebateekawo nti modaleta kati mbabuulire ku topu redio sikyaddayo eh. okujjako nga busuulwakomyewo eh. eyo timutawaana ezo pulogulaamu zayo nzisaanyizaawo and am making my radio station eh. ani kwetulaba fumula yaabwe babba muwanga nagenda muwanga muyanga tebamuwa mulimu namuwanga lutayo we mongi eh, iyo muyanga si lutaya muyanga eh oli muwanga lutaya muganda ono musoga eh iyo muwe muwanga muyanga muyanga byama no mufera te basoga banne mm. nemugali designinga tukuwu mulimu mm. kasita kasaya wandike baluwe designinga baji wakalisanga yitajimanyi Hey. Eh. Tunge, kalisa tuyita tukanga nti bumala okukola pulogulamu mujje namugamba nti mirundi omanyi ontakyaliko sitiwo ono yasaze dde eddiiro yagenze dde ebbaluwa togiraba kozi ye muwanga yali agambye nti njagalayo emyezi esatu ntulaininganaanaddawo bo bano si kye baali baagala omusajja omwezi nga yagala okujja mu maka go ngaoli mukazi hmm. gwe balokasa goba nga yajjako essimu ye temimukwatako yabadde ayakwagala olinawo naye katagobye lwaki takola maka gakusatu obanga ayagala nnyo kakati yeeri ye baba kimanyi nti omukazi mukumusajja muwangu ne bwomugulya gomesi ku krisimasi era atuula nabba gwe batenda ye muntu nga wamugulidde ekyama <laughs> bawaanaye eh. eh, muga omusajja ayinza okusaba enyama ya krisimasi ah. atya kati umasask <laughs> oh, yourself that this man wants an extra home or not kati bwekyebatamanyi omusajja omwenzi ajjako simu ne bwaba yabadde nomukazi nga yabadde naye nawulya nga bamukuba gyava ye atekako tv ye <laughs> hmm. anti oyinza okubanga omusajja akumanyi nofuluma nti otaase omukazi akuba nakuba tula oluyiga yakuteeomusajja omwenzi ye eh. bwatuuka ewaka hmm. bali bekube tataasa <laughs> nabano bamafiya bwe bakola eh. nti gwe bakujja nga wano programu nga bayagadde ogitta mm. bayinza okuleeta ebirango ebiyitirive ennyo bwa mm. miliyoni nga nebagana naye eyo programu etulangira nga gundi taliimu they have the money oba baleese zooming system ne bagireeterako omucanada muzungu ne basekerera eya museveni nti kasaketi katono eyaffe tukisobola ogeneraginga ya 34 abantu basatu mubana nga balina gyebali era eggulo eggulo abamu bazze abasuze mu hoteeri abamu babadde eri kugondera naye waliwo omusajja asinga okuntya eh. yabeera bwereere mu kasenge <laughs> naye tesiyinza mulaga eh. neddobozi lyenalisonyiwa eh. siyinza mulaga anti kakati yenamuteekamu psycology hmm. nti okubeera ebwerere ebyuma tebikwata <laughs> nze nyumirwa bunyumirwa batule nga yewuba ngayogera naye oba omulengera balaba alinawo akaaniyoadmit nti omusajja atulaba eh, eh. naye omusajja yagambye bwana mirundi hmm. we want you to tell you we don't enjoy this uh, business of ours but what, can, what else can we do hmm? hmm? you think it is easy to get out of a mafia ganga they look at us kwega nabo balaba nti ba hostage no you go to the president and explain mulokoke kubanga e abaganda bagamba nti sebusiru bwanjoka zitananyinizo nti mwemunalamirawoyiwasitaka inside kubanga kakati buli pulezidenti aleesa amasanyalazi mugabbye nze tewali kitongole wono kyebatabbye kyonna kabusenga yasooka okukuba nayonoona muli agonja nasiba gwe nebakanyuga ne naye mugenda kudda wamulyagonja ngaabantu babategedde relocate mudduke because these mafias have been using institutions mm. this a problem nti babalawala nnyo mwe temubategeera omuntu abadde amanyi ba mafia yekasiry eggwanga kasiry eggwanga abadde amanyi ba mafias nayenga nabo bamutya ate nze mbadde i, I could only go to kasiry for advice nti abadde alina ebintu byakola nengenda nimugamba nti ekyo sigundi naye nga sirina nnyo association naye wayi nze abajasa abaikepu edistance abaserikale nkuuma nnyo distance nangeno ah, babaako ebintu byabwe tinabagaa ndi kakati aba bodaboda mulimu jeno owa sencale jeno mm, mm. yeyiyemu bodaboda endala lukaaga mulimu jeno omulala owa seefu boda eyo yava e rwanda bagirimu nentu ya pusi kati ate neyakitatta naye mulimu jeno kati nomukulu ayinza okubuuza nti bajeno bakimaki mu bodaboda kanzigale naye ngaono agivuga yetamanyi is hmm. kubanga pulezidenti ayina obudde bungi nnyo wano nti nazina entalo zonna zibabadde baleeta ku lwanda luddawa nga bazimuleetera aleme kudiringana domestic issues nabagamba nti nalabalaba omusajja ngaakutte singi eh, eh, amazike kutiya gandi voti bobi wine mm. gandi voti bobi wine nimbuza ba bobi wine tiwaye mwina alliance nafe kwezi mumbuliranga kunti chichi diye nganda byononga agamba banga bati their intention was to bring bobi wine bakange museveni aba we send era be baba gulayo bakusasira bani ata aba batekayo unaba we send kati museveni afunye omukisa gwa chokugundi ono covid-19 fayimirozo na nazisoma has a lot of time bekokola covid-19 netamale mirundi ti abo oyo yazibudde yamuzibudde amasoogamba buliwo obeera kumpeo president abeera kabanga kakati mulabe mbadde mbaga nti kasirye eggwanga as we summarize kasirye eggwanga yayokya twaketa the attention moved it why kasirye yayokya twaketa era takwatibwa muzzeemuki aa ah, ah. kati sirye eggwanga yali amanyi ah, ah. ye ababuuza ekibuuzo kimu ekyapa kyani najokeza nga eyise mu luguudo ye yali amanyi nti abba ettaka eryo yali minisita ngaamateeka mm. agamanyi bwe kyebakola bano bakupa oluvuukinga bano ddogo lyeribasobola aleeta tipa n'ayiwa amatafaali mu polotiyo mugende mu kkooti mbwe amateeka gagamba thereise time nga goyomba naye yakusinzaako valu akitwala kati awo mwebaseewaka mwebase waka doko kuingira tulera sibi ya mateka I don't believe in the law anti uri deteka chirigamba anti uzo musanga na imu rogo buru ya aa ah, ah. na mutasoburiga edoge, edoge tufu linonya yali rumbie lili nganzi kweze kuteru makundi ee hey. apana <laughs> mumogera kutoko lino edogo ti edogo ti joli linonya mazima neba nabasenji obona abakolaji tu president na abaganti banaye temuleta gundi ku border is moto kabazi wambe bazoctioning bazitunde whoever brought passengers from the border night mutukula ne bamukwatire masaka no ezo katumba amale moto kazoctioning badeyo bavuwale because mbubaziriseyo mugu n'abantu babulijjo eno eh, radio bakikulire masaka luddawa motoka namwe mukole emisanvu mukubo munatoka wapi mm. lwaki musaliriza batuletera akawuka wano mm. nti kubanga gwononya singi bitaano hmm. eh, waayo omukazi wo bamuwase abagaga bamuwase alabirira amaka leka kutwepankirako mbutetulina kyetugenda kulya ziikula abafe oli enyama naye oyinza okugamba ntika abantu mbajje mutukula mbayingize masaka akawuka katutte kubanga ononya sente impound those vehicles and sell them auction them batye amini gomanye nti kati singa amini yayogedde naga nti omwogezi wamaje ategeeza nti abali mu bitongole byonna nga bamanyi nti muli babbi mubibamuke bunambiro waliwo asiibamu ku amini amini yabuuza omusajja bamuyitanga dane kyazze bwebagaba ebintu byabayindi dane eh, amawulire eh. nagamba bannayuganda bebaziza nnyo pulezidenti idi amin dada visi dsomc conclof the bus empire muzaŋanda saalo ngaokufuga obulamu bwe bwonna olw'okuddiza ebintu ebyali byaba muyindi muzungu n'abiwa bannauganda tibitibi amini yabuuza ekigambo tibitibi mhm. tibitibi okimanyi mm. ye muddugavu ennyumba yabiwadde banubbi si bannauganda nakabala yayita mu ttaka <laughs> amini nga tuyinza mwogereko bigambo bya busiru tibi tibi ne nakabala yali abyawe kusa tibi tibi tibi tibi nakabala e ne nakabala yaita muki e eh, dwachi dwachi <laughs> munna mabulira omwashoma mu luganda anti abiwadde banna uganda nakabala nayo nasomye nti banna uganda tibi tibi tibi tibi kitegeeza kinti abadduka venya agamba banubi bane <laughs> chaze yimi yawo zenkubulira chovala ntaba akasirie you must study them mm. nti kasirye baali bazze kubba ttaka lye kati nga bo balowooza nti kisudde engegire muinulo gye bamanyi gyatamanyi asiyo engegindelo ye bakugamba nti kati webituuse onayongera kuzimba nidde muyingize tuleera bwekyo bamanyi kuyingiza tuleera kumuyingiza kubanga ah, oh, sente baziina mwekyo mutamanyi mumanyi omusajja nga mubadde mulya naye emmere bana bakazi be bakikola ennyo hmm. omukazi atunda omwenge mu bbaala hmm. bwamala okunywa omwenge olumu baddira amazzi nebakateeka awo gwe bwomugaa nti nywamu ngajja ecupa ye yamazzi n'amajaani efaanana biya nesukaali erita gijjaayo abalala ye agenda neyeekoga mu ttooyi naddamu nakunywa buto kakati bano begoga amerika yabagoga nebungereza hmm. namanga gabazungu un yayisa etteeka eritunda ebintu byabwe uganda yagana odisayininga lwaki mu foreign minister mwani mulimu baki uganda refuse to ratify this law ewa e, e, e, powers eggwanga lyonna okutunda ebintu byesente zikomezebwewo mu ggwanga eryo kakati bano si ebintu bye babikwatirayo babikwatira mu amerika babikwatira ebungereza babikwatira mu europe kati omumerika yabagoga balina kukomawo banywe kati babba okukamala okuzaawo biri mukitegere kyemba nyonyo mm. nti omusajja abadde alidde emmere nga kkuse n'agenda yeteewulrako mu ttooyi ate bwakomawo apatite ejjula buto yetoddeko <laughs> katiba engeri amerika gye yabatoolako ne bungereza neyabatoolako eh. ne bufalansa kati apatite eriwaggulu nyo enziba gye babbiramu yakika kyawaggulu nnyo balina gundi otafiri yagamba abo tetubayita bashuma mu lunyankoletubayita abaliira okukinduka bwaba tayabise nga mwana <laughs> natayabika lubuto <laughs> yetavaawo era kyobona ti kasire ululuza lot of things oyinza omusanga nga ebyo byakasenin board never took time to ratify them to legalize them famu yogisange nti ye yajja buzi nabeeraawo nzayerabtiam in one incident mm. kasire gwanga yayina enyumba yeye yemakindi bamuli bubi balibuli bubi bamuli bubi bamuli bubi naye nga nze nkimanyi nti buganda land board yeyagala ojibba i knew it kati nga ba buganda land board bagamba kasirye gwange nti afende muhoozi yajagala kasirye naavuma afende muhoozi naavuma muhoozi sobola mukubira saluti sobola kukola kyaiwentuyimu nemugaa kasirye eh, zini mundu zotaddewo bwonaafa naabaana bo tebajja zikwata zibajja okusooka okukima nekintu bajja kikutwalako namugaa nti lwaki ovuma muhoozi mbadde mbyogeranga naye obwali hmm. naŋgamba nti muhoozi ayagala enyumba yange olwo kaweesi omugenzi akolaganaaba emmengo tumujjamu tumujjamu innocent yekatumba wamala yalowooza nti omujasi alemera atya mu nyumba nga kooti emulagiddeko zinaebyomusango byaffe mbwe enyumba yamwanyina wakibaki wa omusajja alina nyini nyumba ebamwitanga pitya peter aweri yattanga bantu munaire manson yavuganga bitano munya yayero nenyina ngamba kasiri gwanga nti omanyi tukoledde omusajja ona emirimu mingi lwaki enyumba tagigulira nze wenakoma kasiri engere okuwulira nti nabamateeka naki kakasiri nyumba bagimugulidde era ndowooza mbu yafa gitunze naye waliwo omugagga kasiri gwe yali akubye esasi yaleeta ekyapa ng'abemmengo bakimuwadde bamaze giriiza eweddeko naye ngamba kasiri naye singa okubidde eddala omu singa okubidde singa okubiswala bimala esasi <laughs> kubanza abajasi bantabule singa mukoce singa yafundiriza mumengo naye abaddemu mumengo mengo sobola nze mbadde mukira distance mm. abaddemu abaganda abo bakuliramu bagenda ne babasosolizinga totuswaza nabakatuliki bwe baali edda myaka gyenkaaga mukatuliki bwakwata faza ne mukazi we abasiramu bajja tuulya mm-hmm, lwaki tewatidde basiramu kujja bwange ewaffe <laughs> omusajja bamwica akasumba yakuba faza nga musanze ne mukazi we bwatuuka ku nyumba yabakulu wematale naaga nti afudde namuteekamu omuguwa namukululanga embizipaka <laughs> ba ate yawangaala kasumba yawangaala afudde enaku zino ngaazibya amaaso naye kubafaza embokoyawangaaa mubukadde tulalinako omusajja gwe bayita nsozirimala yasanga mukazi we naziwanga ali ku kifaananyi kya yosefu omutuukirivu asaba krisimas mm. nswa atunga kyalaani mm. agenda okulaba anoonya naziwaaliwa nga talabika abuuza abazzukulu mbw agenze kusoma nswa natema omumwanyi mm-hmm. yakuba ekifaananyi kya yosefu omutuukirivu n'kimenyamu <laughs> nali mwana muto tibakazi baffe bakeera wano tebatufumbira kyayi kazigizi naakwata ku kyalo mm. nti nsobola ah. kuba ekifaanii <laughs> nze nakera enkobero yalabanga egenda okutonya nga nziruka ewanswa ndaba oba etonyayo kyobala eh. eddiini yange munguuba kubanga nabuuza nswa eyakuba ekifaanii kya yosefu omutuukirivu nakimenyamenya newa enkuba etonyayo <laughs> ngaetonyayo <laughs> nga bino byakunsibino naye omwanange bwe yakaddibwa eh. yakisasula sini bisatu mu ataano hmm. naye ekikuba nakimenyamenya kyali kinene bweki <laughs> nasanga nga mukazi we afukamidde asaba <laughs> naye bano abamajerabo bazibu nnyo omusajja eyamaze dda okufa ngaolumbe lumuse kati okulukuba amasasi mu kabuli lukola <laughs> ekiriba lwawangudde dda anti kyeigaki kubanga yabawangudde namubatwalako mm. kakati leero sebu olumbe ne bweruba lutiitiizi nelulinda kale luddukamu naye bwe lulinda ne muziika terumutwala hmm. baali badde baziikana mundu nga bakuziika nemundu yo nti weluba lujje eh. olukube naye nze nga musajja agoberera ebyafaayo hmm. abaganda bakugamba nakyewuunya abaganda bakugamba nti wafiire omuzira tewaba nsiitaano hmm. brave people don't die in fierce battles mm. brave people yeah nga kasiri egwanga tebafira mu ntalo nyakayirima yeah eyakwata ku koni bwati ku court ku kabukugonde ku kaunda short kazini yafira wa kazini kazini oyo two days before his death yaja museta usinga nonya nangamba tukindi oli ku fair we tugenda nanga nonya mukulu ntie njagala kwesimba wafu wa chamani wa five tamulooza nabye nonya zenjagala kumulaba naye bamunemeseza two days later the man died naye ate gwe yajja naye kyeneebuunya gwe yajja naye gwe naliwoza nti yalikumyewo ate teyadda kazini ye yalina enkola ye nga bwaba agendako okulwana ne civilian mm. tatwala pisito ngumi ku ngumi naye bamukuba afuluma ekitegeeza bato yali emulemeredde ewafiire omuzira naye kazini yakuba emundu mmeka yali badde afiiriddeeyo oyita ojooku miseri kawuma yamusomera ebayibuli e mugundi nti naawoze abadde akankanya ensi oyita ojoke yakankanyanga ensi eno yafiira mu helikopota yeyatulika baziikavu lefunanti kiragga kato ate ye muwanga gwe yali akozesa okutega bomu mugundi mu nyonyi ate ye yali agibuusemu omulambo gwe gwali intakiti ono yasiirira busiirizi simisa po nakyaka mwamulabako mm. simisa po nakyaka sabajasiwa obote mm-hmm. balumba namugongo naga nti ababa nabakaaba mmwe namwe mukaaba mmwe tukubye namugongo muli bakkiriza mmwe mukkiriza mu bayibuli yesu yatuuka mu yeekaalu mwe bazanyira kalata yakolaki tujja kudda <laughs> ekiwuka kasekizanyira mu bisasiro enkoka ekibojjeramu hmm. nga baagenda ne bakola operation enamugongo nebadira omuzikiti nebagusikiranebagukiramu embiri nebagisiiga nebayingira eh. mugundi mubakristaayo nebakwata abawala abaali basoma obwawule nebatta bazira mbana banga mugendayo ndaba bangerekani bishop singa bajaguza abajulizi abaafa who has cared to look after bazira zi children bazira bamuttakuolu andibazira left pregnant woman i hear ndi munadini bayamuwasa ne duly member bazira buli omugende na mugongo a ah, a ah, uyeta funa bajulizi be bafuna <laughs> kati bajulizi be bafuna be bali musente nalabye chiwanda nga akayana banange ne kubisera ebyo era mujje wadde bino namuna banolinga agamba wadde saba saja kabaka emishinde tijibadde iyo ne yegwe yamba la t-shirt yokolele diro